Ya, Uzmir Bandemira. Davay bakalım. Asalım. Düşlerimde salom kutib o'tirib biz xizmatdamiz hozir shatda o'rtoqlar mana shuni besh mingtaga olib chiqib beraylik toychoq <laughs> g'alib opa toychoqlar ham shatda <laughs> o'rtoqlar besh mingtaga olib chiqqan ikkita yangi premyera bor bomba bomba bomba o't qo'yib yuboringlar pazarnikni o'zimiz chaqirib olamiz bomba bomba bomba xullas urushib qolishdi picha ovozli bo'lib ketdi ulardan bittasi qamalib ketib qoldi degan mish mishlarga chek qo'ygan holda и mana bugun chiroyli bir konsert bo'lib o'tdi shu yerda bir birimizni поддержка qilganini ko'rishgan holda e, ushbu videoni davomini uzmir gapirmoqchi edi man ham gapiray degandi nima deygin e, konsert juda yam zo'r bo'ldi поддержкада e, bo'ldim yonlarida turdim elmurod aka va husom akani oldilarida judayam zo'r konsert bo'ldi Mm, hammaga rahmat kuzatayotgan и hamma mish mishlarga mana shu yerda o'zida chek qo'yib yuborsak ham bo'laveradi unaqa yolg'on mish mishlarga umuman ishonmasalar ham bo'laveradi yaxshi bo'lardi umuman ishonmasanglar yangi yillar kuzatib boringlar yillar hali oldinda ko'p planlar bo'lyapti sizlar bilan ulashib boramiz hammasini yo yo